suposa un, un, un esforç inversor per part de l'Ajuntament de 700.000 euros anuals, però creiem que dignifica les condicions amb les que es fa la feina, però també la capacitat també de donar resposta i atenció als, als infants. Aquesta mitja hora de suport doncs, es recupera des, de, des del primer dia no? I, dur, i estarà vigent doncs, tot, tot el curs escolar.